1993, Den Traité vu Maastricht trëtt a Kraaft, Lëtzebuerg hëlt virleefeg eng leschte Kéier um Eurovision Song Contest deel an den 23 Abrëll gouf Info Handicap gegrënnt. Wat sech an deene leschte 25 Joer bei Info Handicap sou ofgespillt huet, dat gi mer elo gläich gewuer. Fënnefanzwanzeg Joer Info-Handicap, dat si fënnefanzwanzeg Joer Schaffen am Interêt vun de Mënsche mat Behënnerung. An dëse fënnefanzwanzeg Joer huet sech vill gedinn. Haut steet d'Aarbecht vun Info-Handicap an de Membersorganisatiounen am Kontext vun der UN-Konventioun fir d'Rechter vu Mënsche mat Behënnerung. War viru 25 Joer de Fokus méi eppes fir Mënsche mat Behënnerung ze maachen, sou ass et haut ganz kloer, datt d'Aarbecht vun de Mënsche mat Behënnerung mat definéiert, mat diskutéiert an ëmgesat gëtt. Rechter um Pabeier stoen hunn an an der Realitéit och dovunner een Notzen hunn, dat sinn zweeërlee Saachen. An dat mécht d'Erausfuerderung vun Info-Handicap a senge Membersorganisatiounen haut aus. Dag fir Dag si mir gefuerdert, fir des Rechter anzetrieden, si méi bekannt ze maachen an deenen eng Stëmm ze ginn, deenen hir Rechter net beuecht ginn. Jo, D'Aarbecht vun Info Handicap huet sech gewandelt am Laf vun deene leschte 25 Joer an zesumme mat onse Membersorganisatioune mat de Mënsche mat Behënnerung si mir prett fir weider fir dës Rechter anzetrieden. 1985, am Kader vun engem europäesche Programm, hat sech en Aarbechtsgrupp zesummefonnt, deen als Optrag hat, eng Broschür erauszeginn, wou all d'Servicer sollte repertoriéiert ginn, déi zu Lëtzebuerg eng sozial Hëllefstellung ubidden. Am Laf vun 1988 gouf dann och do den éischten Resolux, Réseau Social Luxembourg, editéiert. Dëse Repertoire sollt just basic Infos ginn, déi jidder Persoun op der Sich no Hëllef sollt eng éischt Orientatioun a Kontaktopnam erméiglechen. Nom Enn vum Projet sollt dës Initiativ weidergefouert ginn. Dofir hunn op benevoller Basis déi puer sozio-edukativ Professioneller aus dem Aarbechtsgrupp dunn och gesuergt. Dës Donnée sollten awer zu dësem Zweck à jour gehale ginn a mat der Zäit och op informatesche Supporte wéi Databank an Internet ugebuede ginn. Fir dëst ze erreeche war den Info-Handicap den ideale Partner an dee sech och bereet erkläert hat, sech dëser Tâche unzehuelen an elo, 2018, fir hire 25. Anniversaire an den 30. vu Resolux déi zwieleft Editioun publizéiert huet. 2003 war jo d'Joer, d'internationaalt Joer vun de Leit mat Behënnerung an an dësem Joer sinn natierlech ganz vill Aktivitéiten, déi stattfonnt hunn am Kader vun der Sensibiliséierung an Opklärung op d'Saach vun de Leit mat Behënnerung. An d'Idee war dann, fir awer emol och eppes méi Originelles ze maachen an doduerch ass dann d'Idee vum Rollitour dann eebe gebuer. De Rollitour war d'Idee fir ze soen, während 5 Deeg duerch d'Land ze. Spadséieren, souzesoen ze wanderen, an dat awer wierklech an deem een e Maximum un Opmierksamkeet giff kréien. D'Saach war dann moies fort, vun enger Gemeng aus fort, dann eng 20 Kilometer ze wanderen iwwert den Dag an dann ewen owes op enger aner Gemeng unzekommen. Dëst Ganzt war dann awer och esou organiséiert, datt mer natierlech net elo op Vëlospisten oder Wanderweeër gaange sinn, wou mer net gesi gi wären, awer wierklech duerch d'Dierfer, op den Haaptstroossen, esou datt dat wierklech e bëssen ausgesinn huet, jo, wéi en Tour de France eigentlech. Dat heescht, mir haten do d'Police-Escorten, mir hate Fotografen dobäi, déi dat Ganzt dokumentéiert hunn, deelweis dann d'Press, déi och dobäi gestouss ass. An dann natierlech de ganze Convoi de ravitaillement, deen dobäi war. Dat heescht, dat war da Firmen, déi do waren, fir ze garantéieren, datt, falls e Rollstull an d'Pann géif falen, deen op der Plaz géint gefléckt ginn, wat dann och ëft de Fall war. Dat heescht dann mëtzt am Duerf, mëtzt op der Strooss op eemol e Pneu huet misste gewiesselt ginn oder Batterien, déi ausgefall sinn, déi dann hu misste gewiesselt ginn. Also dat heescht, mir hunn schonn Opmierksamkeet dann an deem Moment kritt. Här Remakel, mir befannen eis hei zu Miersch op der Gare. An ech erënnere mech, dass Enn Nonscher d'Gare eben hei zu Miersch e Pilotprojet sollt sinn fir dat ganzt Land. wou dann deemno och de Conseil national vun Info Handicap Proposen eragereecht huet, déi awer refuséiert goufen, fir eben d'Gare méi behënnertegerecht ze maachen. Du koum et bei der Aweiung vun der Gare zu engem Protest, enger Demonstratioun. Wat kënnt Dir eis dozou erzielen? Jo, mir haten deemools hate mir Propose gemaach, fir d'Gare méi accessibel ze maachen. Een Deel vun der Accessibilitéit sinn déi Lignes guidanten hei, mee leider hate se net virgesi fir déi aner Säit vum Quai. en Accès ze maachen fir am Rollstull an dunn ass du bei der bei der mir wollten en Protestaktioun maachen, du koum dunn de léiwen Zoufall an du war am war am Zuch vun der anerer Säit ass dunn eng behënnert Persoun am Rollstull stoe bliwwen an se hunn virun der lafender Kamera huet d'CFL probéiert déi Persoun da vum Quai erof ze kréien virun der lafender Kamera virum Minister deen derbäi war, et war jo d'offiziell Ouverture, dat heescht dat ass schéin schif gaangen. An do huet d'CFL missen agesinn, datt hir Mesuren, déi si geholl hu fir d'Accessibilitéit, net gegraff hunn. Esou hu se missen den Zuch rangéiere loossen, fir datt d'Persoun konnt op dësem Quai erausklammen. Also dat war wierklech wéi d'Liewen esou spillt, schéin derniewent gaangen. An de Minister Grethen, dat war dat deemools, dee war guer net amuséiert dodriwwer. An ech mengen, et si vill Zigaretten verdeelt ginn. Mee säitdeem huet d'CFL geléiert, Zu vill geléiert, zu gutt geléiert. D'Lint-Guidonte sinn eng Standardmesure ginn. Si hunn hei de Lift derbäi gesat. Dir gesitt elo, de Lift dee geet erof. Et mat enger Entféierung, du geet de Lift erëm erop. D'CFL ass nach am Léierprozess derbäi. Si maachen dat. Während 10 Joer huet Info-Handicap de Concours Eng Gemeng fir jiddereen organiséiert a bei dem Concours huet d'Stad Lëtzebuerg zweemol gewonnen. Aus wéi enge Grënn mengt Dir? Also d'Grënn, dat muss der d'Jury froen, dat sinn déi, déi decidéiert hunn, fir enger Gemeng e Präis ze ginn. Mee ech wor immens frou, wéi ech zwee 2005 Schäffe gi sinn an der Stad Lëtzebuerg, wor ech deen éischte Schäff vun deen ech och em d'sozial Fro gekëmmert huet an och em d'Integratioun an am Fong och eng Kommissioun gegrënnt huet fir d'Besoins spécifiques an en Service dee mer virdrun och net haten mam Madeleine Kayser fir d'Besoins spécifiques a mir hunn do wierklech ganz vill Akzenter geluecht. op eng, dat wat een haut fir normal empfënnt, woren 2005, dat ass keng 20 Joer hier, dat sinn eng 10, 14 Joer hier, dass d'Accessibilitéit, d'Informatioun, d'Sensibilisatioun ganz oft vun Associatioune gemaach ginn ass a wéineg vun den Autorités publiques. Dofir sinn ech frou, dass mer dat deemools gemaach hunn an ech mengen, dass do déi verschidde Projete matgebruecht hunn, dass mer zu Lëtzebuerg do déi Unerkennung kritt hunn an och Ech wor frou, op europäeschem Niveau si mer reegelméisseg och gefrot ginn, fir bei Concoursen matzemaachen iwwert Initiativen, déi mer gemaach hunn. An ech si lo ganz frou, well ech si jo net méi an der Gemeng, mee ech hunn awer gemierkt, dass awer nach déi Aktivitéiten, déi mer deemools lancéiert hunn, nach ëmmer bestinn. Ob dat lo den Dag wor op der Place d'Armes, ob dat den Dialog, also d'Iessen am Däischteren ass oder alles, wat eeben organiséiert gëtt. Ech si ganz frou doriwwer, dass dat weider Här Schinchen, 2015 krut d'Gemeng Jonglënster als éischt Gemeng de Fändel fir d'Gemengen an d'Stied fir jiddwereen iwwerreecht. En hänkt och hei hannert eis. Wat kënnt eis dozou erzielen an a wéi wäit ass Info-Handicap domadder am Spill gewiescht? 2004 huet eng Handvoll Leit sech zesummegedoen, fir d'Problematik Accessibilitéit dach entgéint ze wierken. D'Leit hunn Partner gesicht, et ass gekuckt ginn, wien huet den Know-how fir op deem Gebitt kënnen eng Hand mat unzepaken. Do huet sech den Infohandicap da ginn, déi och de Kontakter konnt hierstellen. An esou ass dann och de Kontakt mat Design for All Foundation zustan komm, wou Infohandicap dach eng Hand mat ugepaakt huet, fir op dee Wee ze goen. Dat heescht, wou d'Gemeng sech dann ebe verflicht, zwee Prozent vun hirem Invest am Budget, sief am ordinären wéi am extraordinären, ze huelen, fir d'Gebaier méi accessibel ze maachen. Awer net nëmmen d'Gebaier, datt och d'Famillen, d'Leit mat enger Behënnerung, awer och eeler Leit dee Moment an deem Projet mat erakommen. Dat heescht, d'Gebaier An och d'Infrastrukture sinn dach, déi sinn dach, sinn dach accessibel gemaach ginn, wou d'Gemeng dann och frou ass, als éischt Gemeng hei zu Lëtzebuerg dann den Design for All Fändel dee Moment kritt ze hunn. Mir befannen eis haut virum Lëtzebuerg City Museum, wou grad eng Formatioun vun Info-Handicap stattfënnt. An do gi mer elo mol laanscht luussen. An de Formatioune wou d'Leit deelhuelen, kréien ech immens vill Froe gestallt, zum Beispill wéi ech eens ginn am Liewen oder wéi ech verschidde Saache maachen an och wat en si kéinte besser maachen. Mat mengen anere Kolleege Formateure léieren si am Fong den Ëmgang mat de Leit mat verschidde spezifesche Bedierfnisser. Si kréien en Abléck an hiert Liewen an si kréien och domadder e Versteesdemech. Här Breuer, kënnt Dir eis kuerz erklären, wat et mam Label Eure Welcome op sech huet, wann ech keen? Maja, den Eure Welcomes Label, dat ass ee Label, deen ass entstanen aus engem Projet européen, wou verschidde Regiounen sech zesummegedoen hunn, fir ebe grad déi Siten ze identifizéieren, déi am Tourismusberäich accessibel sinn fir Leit mat enger Behënnerung. Mir hei zu Lëtzebuerg hunn der elo schonn 140, déi de Label krut hunn. Mir ginn zënter 2007 op d'Plaz kucken an zënter 2010 ass de Ministère de l'Economie, deen dee Label do och iwwerreecht. Do gëtt et dann och e flotten Internetsite, den eurewelcome.lu, wou een dann déi Saache kann nokucken. Madame Kayser, Dir sidd hei als Vertriederin vun der Stad Lëtzebuerg fir de Service Integratioun a spezifesch Bedürfnisser. Kënnt Dir eis vläicht kuerz erklären, wouhier deen Numm kënnt? Also spezifesch Bedürfnisser hu mer dofir gewielt, fir net op den Handicap, op dat wat d'Leit net kënnen, de Schwéierpunkt ze leeën, mee wierklech op Bedürfnisser, déi jiddweree kann hunn, am Sënn och vum Design for all. behënnert, net behënnert, Senioren, jonk Leit an esou weider. Info Handicap, Wéi gesäit d'Zesummenaarbecht mat deenen aus? Gutt, also mir sinn, den Info Handicap ass jo méi den nationale Partner, mir sinn d'Stad Lëtzebuerg, mir schaffen an allen Dossieren a sech zesummen, ënner anerem, wat eis ganz wichteg ass, den Euro Welcome Label, wou mer dru schaffen zesummen. Wichteg ass an alle Beräicher wierklech déi Participatioun vun de Betraffenen. Dofir hu mer och e Comité participatif, dee mer an d'Liewe geruff hunn, wou Info Handicap Gott sei Dank och als Partner mat derbäi ass. Zesumme si mer staark! Et besteet eng jorelaang an enk Zesummenaarbecht tëscht mir Info Handicap an der ADAPT, net nëmme well mer zum Deel vum selwechte Ministère ofhänken, mee well eis Missiounen an der Inklusioun an och am Design for All komplementär zuenee sinn. Fir et einfach ze maachen, Info Handicap gëtt Informatiounen an d'ADAPT mécht den technesche Conseil. D'ADAPT ass den nationale Kompetenzzentrum fir Accessibilitéit. Als gutt Beispill vun der Zesummenaarbecht kann een den Aarbechtsgrupp mega nennen. Mega steet fir Multidisziplinären Expertegrupp fir d'Accessibilitéit. E besteet aus Vertrieder vu 14 Associatiounen an deckt all Defizienzen of. Dëse Grupp trëfft sech, fir nei Typpe vun Amenagementer ze beschwätzen, wéi dat zum Beispill 2010 de Fall war, wéi d'DIN-Norm vun de Leitlinnen agefouert ginn ass. De Grupp test déi nei agesaten Normen am ëffentleche Gebai oder am Transport. wéi zum Beispill mam Tram. Dëst erméiglecht der Grupp, fir mat politeschen oder techneschen Decideuren ze diskutéieren, se op Problemer opmierksam ze maachen an no enger Léisung ze sichen. All Joer participéiert Infohandicap un der europäescher Mobilitéitswoch. 2003 war en speziell Mobilitéitswoch op dem Thema vum de behënnerte Mënschen. Zënter dëser Datum sinn de behënnerte Leit de grousse Vergiesser vun dëser Campagne. Vill Saache gi fir de Vëlo gemaach. Mir maachen all Jor eng Sensibiliséierungscampagne vum 14 bis den 22 September an organiséiere verschiddene Evenementer mat der CFL, der Stad Lëtzebuerg, der Verkéiersverband, Luxairport an mat eisen Memberenassociatioun, wéi zum Beispill Information Stänn, Projektiounen vum Filmer, Virliesung vum Texter an esou weider. Zanter puer Joer gëtt de Begrëff Integratioun ëmmer méi systematesch duerch Inklusioun ersat, well et sech eben erausgestallt huet, dass d'Participatioun vu Leit mat Behënnerungen net eleng mat Accessibilitéitsnormen oder mat Moossen ka garantéiert ginn, déi och nach ganz dacks minimalistesch sinn. Déngschtleeschtungen, Servicer, Produite mussen och sech duerch eng gutt Informatioun an Kommunikatioun auszeechnen. Hëllefstellung gëtt gebraucht, Mobilitéit ass wichteg, alles Saachen, déi elo net eleng mat Accessibilitéitsnorme kënne garantéiert ginn. Aus deem Grond huet sech bei den Verhandicapten de Begrëff Design for All ëmmer méi etabléiert, anstatt nëmme vun Accessibilitéit ze schwätzen, wat awer och doduerjer entstanen ass, dass Infohandicap um europäesche Plang zimmlech gutt vernetzt ass. Elo ass den Design for All awer e Prozess, e Konzept, wat net onbedéngt u fest Reegele gebonnen ass, wat et net onbedéngt ganz einfach mécht fir d'Leit dobaussen, fir et ze verstoen. An do huet Info-Handicap nach eng grouss Informatiouns an Opklärungsaarbecht ze maachen. Vue dass awer zanter 2013 den Design for all an der Regierungserklärung drastung, gëtt en ëmmer méi populär an dat ass eppes wourobber Info-Handicap ganz sécher houfreg ka sinn. Den EDF ass eng onofhängeg Organisatioun, déi virun iwwer 20 Joer gegrënnt gouf, mam Zil, dass Decisiounen op EU-Niveau mat a fir Leit mat enger Behënnerung geholl ginn. E regroupéiert iwwer 100 Organisatiounen, déi sech direkt oder indirekt fir Leit mat enger Behënnerung asetzen. E vertrëtt d'Interesse vun iwwer 80 Millioune Leit mat enger Behënnerung a ganz Europa an och doriwwer eraus. Den EDF bréngt d'Behënnertenorganisatiounen zesummen, fir gemeinsam iwwer Solutiounen nozedenken a mat enger Stëmm an Europa ze schwätzen. E setzt sech dofir an, datt d'UN-Behënnerterechtskonventioun richteg ëmgesat gëtt. Dem EDF säi Slogan ass, Näischt iwwer eis ouni eis. Mär ënnerstëtze reegelméisseg hir Initiativen, fir d'Politiker op nationalem an europäeschem Niveau fir d'Thematik vum Handicap ze sensibiliséieren. Sou hu mer zum Beispill op d'Wichtegkeet vum neien europäeschen Accessibilitéitsakt oder op d'Problematik vu Flüchtlinge mat engem Handicap higewisen. S'engager auprès d'un fonds handicap est apparu comme une évidence, aussi bien pour Docla Holding que pour moi. Le formidable travail fait par l'association permet vraiment l'intégration et la compréhension de tous les problèmes des personnes en situation de handicap, et ce, depuis le plus jeune âge. Et enfin, les belles initiatives lancées par toute l'équipe permettent vraiment l'inclusion de tous. D'UN-Behënnerterechtskonventioun huet am Fong als Zil dat, wat mer all als Zil hunn, nämlech dass jidderee ka liewen, wéi e wëll, an d'Inklusioun an d'Gesellschaft vu jidderengem. Am Familljeministère hu mer dat déi lescht Jore ganz konkret gemaach mat ganz grousse Gesetzer, wéi dem Assistant à l'inclusion dans l'emploi, deen hëlleft, dass d'Leit besser op den Aarbechtsmaart kommen, doduerch dass se och de Patron respektiv d'Aarbechtskollegen och informéieren, wat op se duerkënnt, wann eng behënnert Persoun an de Betrib kënnt. Dann hu mer d'Gesetz vun der Accessibilitéit. Mir hätte gär, dass alles accessibel ass. Souwuel baussen an de Lieux publics wéi awer och bannen, alles do wou de Public hikënnt, ob dat Geschäfter, Restauranten, Dokteschpraxisse sinn oder awer och Residenzen. An Zukunft sollen do och déi gemeinsam Räim an enger Residenz sollen och accessibel fir jidderee sinn. An Accessibilitéit ass jo net nëmmen déi physesch Accessibilitéit, mee all Accessibilitéit. Dat ass och Accessibilitéit Zur Informatioun zum Beispill, a wann ech dovunner schwätzen, da sinn ech ganz, ganz besonnescht frou, dass e groussen Häerzensprojet gestëmmt ginn ass, nämlech dee vun der Unerkennung vun der Gebäerdesprooch, wou déi Leit wierklech Accès hunn zu Studien, mee och zur Informatioun. Dat ass eng vollwäerteg Sprooch an dofir sinn ech frou, dass mer déi däitsch Gebäerdesprooch konnten unerkennen. Info Handicap ass do e ganz, ganz wichtege Partner, well se net nëmmen d'Leit dobaussen, déi am Fong näischt mat Behënnerung bis elo ze dinn haten, informéieren iwwert den Handicap, iwwert Behënnerung, mee awer och de Behënnerte selwer hir Rechter a Pflichten erklären an déi och begleeden. An dofir ass Info-Handicap fir de Familljeministère e ganz wichtege Partner. Aarbecht a Beschäftegung vu Leit mat enger Behënnerung hunn an deene leschte Jore fir d'Aarbecht vum Service d'information juridique ëmmer méi eng grouss Bedeitung krut. Dofir hu mir 2016 De Projet Mode d'Emploi gemeet am Kader vum internationalen Dag vun de Leit mat enger Behënnerung. Do hate mir eng ganz flott a konstruktiv Zesummenaarbecht mat Partner wéi eise Memberassociatiounen, dem Aarbechtsministère, de Gewerkschaften OGBL an LCGB, dem INDR an IMS, sou wéi d'Servicer, déi sech fir d'Inklusioun op der Aarbecht asetzen. Wichteg Aktiounen an deem Joer waren eng ganz gutt besichte Konferenz a Präsenz vun der ierfgroussherzoglecher Koppel a véier Ministeren, awer och e Workshop, dee sech un d'Leit aus de Personalbüroen adresséiert huet a Präsenz vun zwee auslänneschen Experten. Mir hunn awer doriwwer eraus och nach en Internetsite gemeet, de www.mode'd'emploi.lu, wou ee gutt Beispiller fënnt, wat déi berufflech Inklusioun vu Leit mat enger Behënnerung ugeet, an deen ass och iwwer 2016 eraus ee gutt Moyen, fir Sensibiliséierung an deem Beräich ze maachen. Jo, ech hunn säit ongefähr 10 Joer den Statut als Salarié handicapé, an an där ganzer Zäit sinn ech och am Kontakt mam Handicap, Info-Handicap hei zu Lëtzebuerg. An si hu mech do ganz gutt beroden. Et gouf jo ganz vill Changementer mat de Gesetzer an si sinn do ganz kompetent un ëmmer up to date. An ech hunn nëmme gutt Experienzer. Si lauschteren dir no, si si ganz kommunikativ an hëllefen de virun. Dann hunn ech en Demande gemeet fir de Reclassement interne kënnen ze kréien. Do hu si mech och begleet an supportiert. An et ass, wéi gesot, se all Moment si se ganz kompetent, hunn eng ganz gutt Expérience, se lauschteren der no, se hëllefen der virun. Ech hunn zesumme mam Eugenie Ensch, eng Mataarbechterin vum Info-Handicap, 1997 eng Formatioun matgemat fir Selbstbehaaptungstrainerin fir behënnert Fraen. An mir hunn och dorops hin hei zu Lëtzebuerg Coursen ugebueden, fir Frae mat ënnerschiddleche Behënnerungen an dem am mat Sujet Self-Esteem, Nee soen, awer och Self-Defense carrément zu Schluss vun all Cours. An 2003 hu mer e Projet Femmes et Handicap eragereecht, zesumme mat dräi Gemengen aus dem Süde vum Land. An dass dee Sujet ëmmer nach relativ onbekannt ass, weist de Fait, dass eise Projet ausgezeechent ginn ass als Beispill vu Good Practice, well et deen eenzege Sujet war, deen de Sujet Famille Handicap hat bei all de Projeten, déi an Europa gelaf sinn. Zesumme fir Inklusioun ass ongeféier 3 Joer gegrënnt ginn vrun dem Info-Handicap. Mir woren deemols immens frou do driwwer, well du wor mer net méi sou eleng, mir haten e Partner fir auszetauschen, mir krute vill méi Informatiounen. Info-Handicap huet ons och oft Eltere geschéckt, déi Problemer hate mat der Inklusioun an de Schoul oder an der Crèche. An an de leschte Joren hu mer ganz oft Konferenzen. organiséiert zesumme mat dem Familljenministère, mat dem Bildungsministère, mat der Uni Lëtzebuerg an do sinn och ëmmer ganz vill Leit komm an dat huet och seng Friichte gedroen. De Grupp war ëmmer flott vum Grupp de Blond do wat mer ëmmer gemat hunn vum Eidelen Cocky, dat war super flott. Mir hätte vill Projete gemat, vill dru geschafft, vill Aarbecht gehat, fir alles ze widderhuelen, alles opbauen. Dat war super fir mech. Ech hu matgemeet um Projet Music for All. mat Info Handicap an si hunn en Musekprojet mat gemeet an do hunn 5 aner Länner mat gedeelt. Jo dat heescht Polen, Frankräich, Belsch, Rumänien a Lëtzebuerg. An zum Schluss konnte mer och souguer e Concert organiséieren an der Rotonde mat verschidden Handicap, dat heescht Rollstilleit, blann Leit an zum Schluss krute mer souguer Präis 2008 krute mer e Präis vum franséische President an de Präis heescht Ronde Innov. An domadder kann een Merci soen bei Info Handicap. Ech sinn 2003 vun der Luxexpo als Exhibition Manager beoptraagt ginn mech ëm de Salon Info Handicap dee Moment ze këmmeren. Ech sinn ugeschwat gi vum Här Silvio Sagamola an senger Equipe, fir ze probéieren, eng Nouveautéit do eranzebréngen. D'Nouveautéit war déi, dem Ganzen en neit Bild ze ginn, en neien Numm an eng Hemmschwell ze iwwerschreiden, déi bis dato do war, doduerch dass de Salon éischtens net an där selwechter Hal wéi aner Halen ofgehale ginn ass an e bëssen exzentréiert war. Mir hunn et dunn zesumme fäerdeg bruecht, de Salon an d'Hierschtfoire ze intégréieren, hunn em och en neien Numm ginn. De Salon des solutions pour tous huet mat sech bruecht, dass mer den Tabu, déi Hemmschwell iwwerschratt hunn. Dat huet natierlech an zweeter Instanz och matbruecht, dass op eemol verschidden Aussteller interesséiert waren, hir Produiten, hir spezifesch Produiten, déi kënne Leit mat engem Handicap hëllefen, mat auszestellen an dorunner deelzehuelen. Aus deem ganze Salon des solutions pour tous ass herno éischter, soe mer, Ass ausser elo den Infostand selwer ass et e Fest ginn, e Fest vu fir jiddwereen. Am Dschungel vun den Informatiounen huet ee sech ganz séier verluer. Infohandicap ass et wichteg fir de betraffene Mënschen ze hëllefen déi Informatiounen ze fannen déi se brauchen, siewen dat Informatiounen iwwer d'Gesetzer an hir Rechter, iwwer finanziell an aner Ënnerstëtzungen, Associatiounen, a sou weider. An dofir stelle mir verschidde Servicer zur Verfügung. Zwee Mol am Joer gi mer de Bulletin eraus, all Woch verschécke mer den Newsflash un eis Abonnenten, eng Revue de presse un eis Memberassociatiounen a mir senden och national Radiospotte fir déi ganz Bevëlkerung. Och publizéiere mir méi spezifesch thematesch Broschüren, wéi de Guide du handicap an de Resolux a mir hunn och schonn puer klenge Filmer produzéiert, wéi de Go for Inclusion an Transport pour tous. Sämtlech Informatiounen sammelen a strukturéiere mir och op eiser Internet a Facebook-Säit, souwéi an eisem Online Agenda, de Kalenner. Wichteg ass eis dobei, datt d'Informatiounen accessibel sinn, dat heescht, datt se och an einfacher Sprooch zur Verfügung stinn an technesch accessibel opberiit goufen. Wat kënnt Dir eis iwwert d'Zukunftsperspektive vun Info-Handicap erzielen? Den Handicap gehéiert zum Liewe vum Mënsch. Bal jidderee wäert a sengem Liewen eng zäitlech begrenzten oder permanenten Aschränkung erliewen, an dat bedéngt duerch den héijen Alter. Dofir ass et och wichteg, dat Info-Handicap als Informatiounszentrum déi Aufgabe weider verfollegt. D'Inklusioun vum Handicap ass op allen Ebenen, gëtt sech dat ofgespillt, esou gutt an de Gesetzer wéi an de Programmen, wéi an der Politik. Do ass et och wichteg, dat Info Handicap e Partner bleift, fir d'UN-Konventioun ëmzesetzen, mat der Hëllef vun eise Memberassociatiounen, Si maache mir och do mat an dem Aktiounsplang, an dem neien Aktiounsplang vun der Regierung, a passen och do op, op d'Ëmsetzung an de Suivi. Jo, eis Gesellschaft ass hautzedaags nach ëmmer net accessibel, sief dat an der Schoul, sief dat beim Transport, sief dat op der Aarbecht oder einfach an de Käpp vun de Leit. Dat ass och do wichteg fir Info-Handicap fir weider ze sensibiliséieren, Formatiounen unzebidden an och déi Kollaboratioun, déi mer mam Wirtschaftsministerium hunn, fir de Label Euro Welcome ze verfollegen. An den nächste Joer wäert d'Digitalisatioun an déi nei Technologien eng wichteg Roll spillen an och do ass et fir Info-Handicap wichteg, mat neien Applikatiounen wichteg Informatiounen ze verbreeden. duerch Technologien Barrièren opzehiewen am Beräich vun der Mobilitéit, vun der Autonomie, vun der Informatioun oder vun der Kommunikatioun. Esou wéi d'Zukunft kéint ausgesinn, dat ass en Zitat, wat ech och ëmmer gär géif zeréckhuelen, vum Pascal Drucker, dee seet, de beschte Wee fir d'Zukunft virauszesoen ass am Fong selwer ze schafen.